Специфіка картечних вправ в тому, що в е, цих правах застосовуються, крім металевих мішеней, застосовуються ще й паперові мішені. І ці паперові мішені це е, в нас в Україні традиційно вже мішені формату А4, тобто досить невеликі. Е, для заліку влучення в мішень, для того, щоб було зараховано обстріл мішені і максимальні бали нараховані, потрібно влучити мішень двома картечинами. У мене їх зараз в мобої 9. От. Е, власне, здається, задача не складна, але необхідно дуже добре знати характеристики конкретно свого боєприпасу, характеристики дульного звуження, розліт е, цих дев'яти картечів на різні дистанції, От, особливо, якщо у вас справі будуть штрафні мішені е, стояти поряд з основними заліками.